zera gaur eh, Nafar, eh, Nafarako Parlamentuen eh, ateak zabaldu izan dira e, e, adituen informeak, e, tortuen inguruko adituen informeak e, jakinarazteko. E, begi eh, hartu izan dugula ofizialtasun horren eh, baitan e, egindako e, saioa. E, begi gelditzen da tortura ez dela kasu isolaturik izan, baizik eta sistematiko izan dela, sistema oso baten ardura izan dela. Pozi gaudela zentzortan e, zeren, bueno, pentsatzen dugu torturaren afera hainbat urte e, lurrazpian izanik ere argitzen, argitzen hasten garela, eh, argitzen goaz, E, egia da ere ibilbide oso oso luzea izanen dela, abia puntu batean gaudela eta zentzorretan horretan kontrapozizioa badago ere Joan Zen Ostiralean e, Madridetik jasondako ebazpena iratsa sortaren inguruko ebazpena non eta 24 urte espetxeko zigorra e, jorratzen zen berriz eta horrek eramaten gaitu esatea dela tortura gaur egun 2023 garren urtean mekanismo prozesal bezala jarraitzen dela erabiltzen. Gukasi gara bide bat, instituzio konstituzioaren astendian zabaltzen, baina aldiz Madrilen e, gaur egun eh, Euskal Herritarra zigortuak dira eh, torturaren deklarazioen e, ostean. horrek isladatzen gaitu ibilbidea luzea dela.